саламатсыз ба саламатшылық мен сіздерден ә, э, могитепті алдым әлі қантип ә... қантип бир миллион тапса болот э ооба кантип бир миллион тапса болот оқып окуп келатып эле жарымына жетсем жарым жоқ жок айрылып калыптыр тең жарымы китептин мага башкасын берип коесузбу Не, жарым миллион сага жетпейді ау бизде жок башка китеп э, могуну алып окуңуз ал бул эмне деген китеп бул кантип башты иштетсе болот деген китеп